آقای دکتر دولبرنیا به بخش خطنه آقای دکتر دولبرنیا به بخش خطنه آقای دکتر دولبرنیا این شما اینم ساسی من فقط تو رو خدا کاری کنید درد نکشه بی حسش باشه بابا باشه باشه آقای یحیی استراخچی بله بله منم منم بوری چی رو بریدیم مرد حسابی پسر شما انقدر دودول داره اونم بخوایم ختنه کنیم چیزی ازش نمیمونه که بردار ببر این دختر چیز این پسر تو او رو ببینم چی؟ نداره ساسی جون خودم برات از خارج بهترین دکترها رو میارم نگران نباش آره حاجی اینجوری دیگه کنید اسخر دول بار اومده وای ماشید منم بیام <laughs> بابا بابا آقا جون من یه بار خطنه شدم بس دیگه خفه بابا ایب نداره کار از محکم کاری ایب نمیکنه بابا بابا آقا جون این که نصفش رفت Hüb نداره بابا همین که هم کافیه کارتو را میندازه خب بابا را مینداز آقا دمت کرد جناب بریم نفر بعدی خب بچه جون پاشو پاشو خودتو دوست نکنو دامن ننه تو بیار بپوش ببینم نه آقا جون من دامن اینا نمیپوشم از الان بگم خیلی شما بابا مگه دست خودته بابا نه آقا جون نه من دامن نمیپوشم بابا ای بابا بابا تو محل مسخرم میکنن بابا نه من مسخرت کنن خیالت راحت همه رو بریده <laughs> حاج خانم اون دامن رو بردار بیار ببینم <laughs> بابا ویسه